祝大家二零一八年狗年吉祥，然后新年快乐。Hello，大家好，我是陈秋实，在新的一年里，祝大家能够，呃，上学的朋友们就学业有成，然后工作的朋友们就一起赚大钱、发大财。因为我这人比较实在嘛，所以呢，因为还有一点就是，如果你们。 发大财的话对我也有好处，对不对？然后以后请大家多多支持我。然后在新的一年里呢，我也会带来更多更好、更新鲜、更让大家期待的作品带给大家。然后让我们一起在新的一年里继续努力吧。然后最后祝大家新年快乐！